Müller, Sie haben das Wort. Herr Präsident der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich kann es kurz machen, aber es liegt mir dennoch sehr daran, dem Bundesrat zu danken, dass er meine Motion entgegennehmen will und demnach bereit ist, die Grundlage zu schaffen, dass die IV künftig Assistenzhunde nicht nur für Erwachsene mitfinanzieren kann, sondern eben auch für Kinder und Jugendliche. Ich äh, danke dem Bundesrat vor allem der rund 20.000 Kinder und Jugendlichen in unserem Land, die von äh, Epilepsie betroffen sind. Etwa ein Drittel davon nur sehr schwer oder ganz unheilbar, also junge Patientinnen und Patienten, bei denen die Medikamente nicht anschlagen. Und natürlich werden nicht alle dieser Kinder und Jugendlichen mit Hunden durch die Welt gehen. Aber ich bin sicher, einigen von ihnen wird es äh, das Leben erleichtern, wenigen wird es das Leben sicherer machen, einigen wird es möglicherweise das Leben retten. Und wenn dies der Fall ist, dann hat sich äh, diese kleine Gesetzesänderung gelohnt. Ich danke dem Bundesrat. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Wird nicht beansprucht, Herr Bundesrat. Monsieur le Président du Conseil des États, Mesdames et Messieurs les membres du